你地方了啊！好，那我们先过这个天台舞啊，啊，我们右手边画了两条红线呢。有空的话，你们也可以来这边追火车啊，像铁道迷一样啊，追火车看谁跑得快。当然你们都走得好，跑的比这台火车快呀。啊！啊，我们今天除了坐这个小火车之外，那你来到台板还有一种冰棒冰淇淋有没有吃到啊？哎，我们今天吃冰棒最。 啦吼，天天不停的提啊冰，无低跟前安的啦吼，哎，但是说到卖冰哈，我们转型之后哈，是定义品质，哎，因为我们春夏夏天一天销售五十万的业绩，哎，所以工商银想做医先等一于就给冰，那当然，哎，除了卖冰以外，他还做了很多的健康的生意啦吼，哎，包括我们的。 是现代人生活压力过大，饮食上哈，啊，大家看上汽啦，二十大运油啦，哎，都可以用得到的了哈。还有阿公阿妈儿时回忆的台湾巧克力啊。